Привет, мой друг. Тебе нравится игра Marvel Битва Чемпионов? Но порой не получается пройти некоторые задания. И тебе это бесит. И хочется разнести все на своем пути. Но есть один способ. Это, конечно, плохо, но порой выручает. Это взлом. Есть множество способов, как это сделать. Но за это приходится платить. И ты не хочешь этого, я тебе помогу. В этой нелегкой проблеме. Ты узнаешь, как это можно сделать без затрат своих финансов. Только это все на свой страх и риск. Потому что тебя могут забанить, давайте наберем 100 лайков и я расскажу вам все.